C'était un, un, entretien très agréable, euh, très amical même. On a fait un tour d'horizon de nos relations bilatérales. On a parlé de l'accord de libre-échange potentiel. On a eu donné des informations sur notre position. Lui nous a donné clairement aussi les problèmes au niveau des États-Unis sur la portée de, de l'accord. Il a euh, expliqué que le délégué au commerce, M. Lighthizer, était très occupé par d'autres euh, négociations et que l'accord devait recouvrir euh, globalement euh, les intérêts bilatéraux et pas seulement, ça devait pas être seulement être un accord partiel. Des entretiens comme ceux qu'on a eus sont importants pour moi, parce que si on parle de la Banque mondiale, par exemple, on voit la complexité du système, on peut comprendre comment ce qu'ils agissent dans le terrain, et les entretiens bilatéraux, euh, qui durent en général une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, euh, me permettent en une, deux journées de rencontrer 4, 5, 6 collègues pour faire le point sur tel ou tel dossier principal. Là où nous avons peut-être un problème dans un pays, on a directement le ministre à qui on peut faire état du problème et lui expliquer expliquer euh, personnellement le problème. Et c'était typique avec euh, la Russie. Euh, Madame Ination Fleisch a donné, il y a déjà quelques mois, des indications sur quelques points délicats et la partie russe nous a répondu. On a eu un entretien très constructif. C'était des accords euh, d'entente sur le futur financement euh, de, certains dossiers au niveau euh, de l'industrie d'extraction, qui, vous le savez, est représentée par de très nombreuses entreprises en Suisse. C'est pour des aspects, je dirais, plus éthiques qu'on a aussi signé ces, mémorandums d'entente. C'est plus des, des accords sectoriels. Ça fait partie des missions que le chef de département en tant que gouverneur de la Banque mondiale a, euh, puisqu'il est aussi euh, gouverneur dans de très nombreuses banques multilatérales euh, qui sont sous le chapeau de la Banque mondiale.